Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku Karena kini kau telah membaginya Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu Karena hatiku selalu kau Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa Ku menangis bayangkan tentang akan cinta Kau pergi bersamanya Ku menangis lepaskan kepergian